Saluton kai bonvenon al nia nova Zamenhof medito. Hodio mi volas legi kun vi kai mediti kun vi sur kai kai vorto e de Zamenhof qui venas el la inauguro de la tria congresso en Cambridge en 1907. Do mi legas je pagio 370 quin kai la temo estas la surprizo che estas esperantistoi en Britio pro la facto che iam tiam en 1907 la angla estis la play ni diru disvastigata uh, lingvo en la mondo por internaziai celui. Che do Zamenhof Zamenhof diras? Lingvo internazia estas utila ne sole por popoloi malfortai, sed ancao por popoloi fortai. Sed dio ci montras ancao alian aferon, multe pli gravan, che la homoi vidas en l'esperantismo ne sole aferon de egoisma opportunezzo, sed gravan ideon de intergenta justezzo cae fratezzo cae al ci ideo volas servi, la noblei homoi de ciui popoloi tut egale, ciu iliai popoloi estas fortai au malfortai, cae ciu la intergenta justezzo estas por ili profita au mal profita. Bone. Tio la umia estas uh, interesa, rimarco, char quel eh, foi ancora hodio oh uh, eh, alvenas demando al mi chu estas angla lingvai esperantisto i ke mi il si es ke ili diras kiel char la ideo uh, pri help lingvo estas tute praktika kai mm, mi diru instrumenta ideo sed efektive tiu ideo pri eh, instrumento por comunici pli bone inter uh, nazie ne venis de Zamenhof, ne venis del esperantismo, facte venis de la volapukismo, to estis eh, ideo cion uh, incondukis de Kerkshofs, sed la punto estas che Zamenhof respondas recte au mal recte al uh, diru al uh, contrau argumentoi au argumentoi contrau esperanto do li anticipe respondas tion antau la extarigo de la atako li anticipe defendas la aferon kai mi pensas ke tiu ci strategio estas tre bona generale ne nur por esperanto char fin fine kiam vi bone konas aferon kio okazas estas ke la rimarko e la komento la contra argumento e tre similas kai multai el ili fontas el nezio nescio pri la essenzo de la fero Sed se vi clarigas la essenzon sen respondi la demando, la demandon, sen respondi la demandon, la efico povas esti pli malbona, effettive. Char la menso de la du bemulo estas tirita de la dubo mem. Do oni devas tui recte curage de nove attacchi la dubon. Cae tion mi tre shatas. Car effective esas diru contra intuizie che popolo forta subtenu esperanton char esperanto estas revolucia lingvo fin fine la adopto de esperanto uh, eh, changas la povo rilato in inter la popoloi kai tio compreneble por homoi qui appartenas al forte popolo e povas esti dangera Nu. Ja, mi pensas che por hodio ti estas uh, suffice. Che do mi salutas vi, mi esperas che vi havu belan uh, sabaton. Mi havas fakte kai ni revidos nin aure audos morgau dimanche kai restas nur por diri antauen sen fine